भजन संहिता अध्याय चौंतीस खुदा अपने हरेक बंदे की फरियादों को सुनता है हराफत में मुहाफिज है मुसीबत में बचाता है खुदा की जात पर पूरा यकीन है हमको ये इशरत खुदा है उसका हामी प्यार उसे जो दिल से करता है